Hello semua, apa khabar? Dalam video ni saya akan terangkan cara kita gunakan uh, video editor yang sedia ada dalam Windows 10 ataupun Windows 10. Uh, ah, ramai yang tak nak download software-software atau aplikasi lain di internet macam Filmora, Adobe Premiere semua tu sebab uh, malas nak install kan sebab kalau nak editing secara mudah nak sunting video anda uh, secara cepat dan mudah anda boleh gunakan Uh, Windows Video Editor. So hanya pergi ke search kalau tak jumpa, just type video editor then uh, dia akan keluar lah. Tapi kalau anda tak ada yang dalam ni, anda boleh cari di uh, Microsoft Store and then download. Right? Bila anda buka akan dapat ni dah interface yang sangat simple, sangat uh, clean untuk video editor ni. Kalau anda tengok uh, pengumuman di sini ialah bermula Januari dia tak ada lagi auto sync dengan OneDrive. Tak apa sebab yang ni Ah, kita boleh buat secara manual kalau kita nak synchronize dengan OneDrive. Bagus juga sebab nanti OneDrive kita penuh. Okay. So, ini adalah uh, ah, antara muka dia, interface dia. Ini new video untuk start new project. Uh, ah, select ataupun import kalau kita nak import daripada folder semua tu lah. Uh, so, contoh sekarang saya nak start a new project. So, saya tekan new video project. Kita namakan projek ini. Video 1. Apa saja memang. Kalau anda masih ingat Windows Movie Maker untuk uh, versi-versi uh, Windows sebelum ini, dia lebih kurang sama, cuma nampak lebih kemas sekarang dan nampak lebih mudah. So, kita hanya perlu pergi ke add, tambah video daripada PC ini. So, anda boleh pilih. Contoh saya memilih uh, beberapa video di sini. Masukkan saja video-video ini ke dalam uh, project library ini. Lepas tu, Ni adalah timeline dia ataupun storyboarding dia. And then ini adalah preview yang kita akan nampak lah dalam uh, video yang kita hasilkan nanti. So contoh kalau saya drag video ini ke sini. Ini akan jadi kalau olah uh, scene 1 dalam storyboard kita. Uh, anda boleh trim. Kalau trim maksudnya kita boleh potong bahagian yang kita nak. saya nak bahagian ni sahaja. Saya adjust uh, trimmer ni dan dia akan potong kepada ataupun kalau kita nak split pun boleh tergantung lepas tu kita boleh tambah text yang ni saya sangat suka sebab kita boleh buat editing text tu dengan cepat tanpa perlu uh, bazir masa gunakan software-software lain kan so kalau yang ni saya boleh tekan join kat sini top, top, uh, pilih font join ni tapi saya kata teamwork umpamanya nampak tak kita boleh pilih style, style lain lah. Eh, dia ada style baru ni. So, dia ada pula layout kat bawah ni. Kita boleh pilih layout yang kita nak. Mana-mana yang kita suka. Yang macam yang bawah ni lebih sesuai kepada macam subtitle semua tu lah kalau nak. Kalau tak, kita boleh tukar online juga kalau nak try. Yang ni contoh quiet, dia lebih sesuai untuk bawah ni. Macam subtitle. Kalau tak, kita nak bold sikit. Kita nak tengah-tengah macam ni. Nak style adventure. style classic. Nak enjoy pilih ikut kesukaan anda kemudian done Okay. so bila dah done anda juga boleh buat motion motion ni kalau dia nak kita nak gerakkan sedikit klip uh, kita tu contoh dia boleh pan ke right ke sikit ke left ke mana-mana pilih saja kalau nak kalau perlu dan yang paling menarik tentang video editor ni dia didatangkan dengan 3D effect yang sekali dengan 3D paint feature dalam Windows 10 lah. Tapi ni bergantung kepada grafik card anda juga ataupun uh, tahap grafik uh, yang ada dalam PC anda. Kadang-kadang uh, dia tak menyokong tapi kalau anda klik di sini and then anda nampak benda-benda ni, anda boleh cuba. Okay, eh, saya uh, tak dapat pastikan sama ada semua PC dapat run ni tapi anda boleh cuba. Okay. So, contoh kalau saya tekan breaking news, misal kata saya boleh letakkan objek 3D kat sini kalau anda nak attach to point pun boleh. Kalau anda nak kawal volume uh, effect ni pun boleh. Right? And then tekan done. So dia akan tambah ke dalam video kita. Umpamanya kalau saya play sekarang. Video di belakang lah kan. Ha, contoh kalau saya buang. Cuba saya buang teks ni kan. Kalau buang teks ni hanya perlu tekan di sini. Saya buang teks tu dan Teks tu akan hilang. Lepas saya play balik kan. Ha, yang ni 3D. Yang ada di dalam. Uh, video editor ni. Yang ada di dalam video editor ni. Kalau kita nak tengok 3D library lagi. Kita boleh cari di sini. Banyak sebenarnya. Ramai yang tak sedar benda ni ada kat sini. Banyak yang kita boleh tambah. Okay. Anda boleh explore. Uh, tapi macam saya kata tadi. Tidak semua PC ataupun tidak semua laptop yang mungkin menyokong sebab dia bergantung kepada kualiti uh, grafik card anda lah okay. anda juga boleh adjust uh, pada saat berapa anda nak dia muncul semua tu okay. dan dan and then kalau anda tekan play itulah macam tu okay, anda boleh main <laughs> anda boleh cuba anda boleh cuba kalau nak filter dia ada filter kat sini macam biasa, filter-filter tertentu yang berguna. Mungkin kita nak sedikit uh, emotion tentang uh, video kita, kita boleh ubah sedikit feeling mengikut filter yang ada. Kemudian dia ada speed. Contoh kalau video ni kita nak cepatkan sebab lah, kita rasa terlalu lambat, kita boleh edit dia punya speed. Contoh sekarang saya percepatkan video ni. Okay, uh, so effect dia lain sikit. Okay, dah satu video, kita boleh tambah pula video lain. Drag saja ke, ke semuanya. Contoh kalau saya play daripada awal. Okay, nampak tak dia bunyi tak ada semua ni. Ada yang tak ada bunyi. So, kita boleh tambah background music. So, background music pun ada, sedia ada dalam Windows 10. So, kita boleh pilih mana yang sesuai. Kalau nak control volume dia, kita boleh control volume dia. Okay, dan tekan dan. So, kalau kita play music, lepas tu kita tekan sync your video to the music bit tu, dia akan edit ataupun lajukan uh, dia akan ubah sedikit speed video kita untuk disesuaikan dengan lagu yang kita pilih. Right? Nampak tak dia dah dia dah pendekkan klip saya ni untuk disesuaikan dengan lagu tu. Itulah lebih kurang. So, kalau anda nak eksperimen, anda boleh sync. Kalau tak, anda just antik ni. Nak upload lagu sendiri pun boleh. Cuma, kalau kita tekan custom audio kat sini, kalau kita tambah audio file, anda kena jaga sikitlah tentang copyright. Okay. So, kalau kita upload ataupun anda record audio file lain, contoh narration, menggunakan alat lain macam uh, voice recorder semua tu, anda boleh upload kat sini. So, that anda boleh tambah ke video-video yang anda telah sediakan di sini. Okay. Right. Kalau perlukan tambahan lagi, just drag saja dan terus kita boleh tambah. Right. So, kalau ada title card, title card ni adalah title card yang hadir antara uh, video. Kita boleh tambah title card kalau nak. Macam biasa tadi, kita boleh pilih. Right? Ataupun kita boleh tukar background color kalau nak. Ni. Okay. Kalau kita nak edit text, kita tekan text. Lepas tu kita buah kat sini. Okay. Video contohnya lah. Okay. Kita boleh pilih style yang kita nak. Lepas tu done. Okay. So, saya letak di depan ni lah. Kita play dekat tu akan jadi contoh. Okey, ni contoh sahaja. Alright. Um, dia menyokong uh, video file dan juga uh, gambar. So kita kalau kita gambar pun kita boleh tambah saja foto kita, kita boleh letak kat sini. Dia boleh buat macam slideshow semua tu. Okey, so bila dah siap semua, tekan finish video. Kalau kita nak high window semua tu, biasanya kita go for high lah. Okey, then lepas tu kita tekan. So, dia akan tanya kita nak save ke mana. Then just tekan. So, ni video yang telah dihasilkan tadi. Bila kita play. Ni contoh sajalah kan. So, sangat mudah digunakan. In fact, kadang-kadang lagi mudah gunakan video editor ni daripada <laughs> video editing eh, ah, yang ada di luar sana tu sebab tak boleh install semua dia dah didatangkan dalam Windows 10 kalau tak ada di Windows anda anda boleh pergi ke Microsoft Store tu just search video editor Windows 10 lepas tu anda boleh download secara percuma ke dalam Windows 10 anda. Baiklah, um, kalau anda perlukan klip-klip video yang berguna macam ni untuk video-video anda sebagai tambahan kepada video anda, uh, boleh uh, pergi ke link yang saya share di description. Kalau anda ada sumber-sumber lain ataupun soalan-soalan lain yang perlu saya jawab, tinggalkan juga di ruang komen. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe kepada channel saya untuk video-video yang seterusnya. Terima kasih dan selamat mencuba. Thank you